How to create Facebook page. Set up category gaming video creators. Hi guys, welcome back my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan ay click the bell and subscribe button. So guys, umpisahan na natin una pupunta ka sa Chrome or Facebook para gumawa ng page make sure click desktop site kung cellphone hawak mo. Pagtapos mo gawin ang sinabi ko, click Get Start para makagawa na tayo ng Facebook page. So yan ilagay mo title or name ng gusto mong gawin sa page mo example is for gaming. Pagkatapos ng name ito lalabas yung selected category pinili yung people and next gaming creator studio. At pagkatapos click next. At kung meron kayong website ilagay na iyo pero dahil wala ako skip ko lang and lalagyan na natin ng profile picture yung Facebook page. So ayan guys nagawa na tayo ng Facebook page at may profile picture na rin siya ganun lang siya kabilas guys. Makikita mo na nakalagay Gaming Creator Studio na. Dahil may Facebook page ka na pwede mong invited lahat ng friends mo sa found para mag-like and follow sila. Hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. Like, subscribe and hit the bell for more videos updated.